Ee, ben zaten güzel sanatlar mezunuydum. Böyle genelde yarışmalara çok katılmıyordum. Bir site varmış ismini vermeyeyim. Sanat yarışmalarını paylaşıyor böyle. Arkadaşım onu önerdi. Ee, ben de işte bu Body bir yarışmasını gördüm. Ya dedim hani Alman konsolosluğu falan baya bir prestijli yarışma olduğunu düşündüm. İşte bir de hani benim sevdiğim zaten ben de duvar resmi grafiti falan da çok yapıyorum, ilgileniyorum. Hani tam kafama yattı. Ben de katıldım. <laughs> Kazandım. Türk-Alman dostluğunu e, yansıtmaya çalıştım daha çok. E, mesela e, Türk köyünden motifler, e, Kapadokya'daki balonlar, işte arka sırt tarafında da Almanya'da ünlü bir e, kale var. Onu çizdim. Hani her ikisinden de bir şeyler alıp katmaya çalıştım dostluğu simgelemesi için.